Buenos días y un saludo a todos ustedes. Bueno, eh, aunque ya les, felicité la, Navidad, quería volver a hacerlo en este vídeo. por tanto, pues les deseo que tengan unos días agradables y que el próximo año sea un año pues lo más bueno posible y que podamos ser también lo más felices posibles. <clears throat> En este vídeo eh, empiezo hablándoles de un señor. Este señor, de mediana edad, llega a la sesión muy cabreado consigo mismo. Eh, repite una y otra vez, soy un fracasado, no sirvo para nada, no tengo solución, voy a fracasar siempre, me voy a suicidar, mi vida no tiene sentido, esto se acabó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que este señor eh, tenía un dinero, que invierte en una empresa y eh, cuando se viene a dar cuenta eh, mm, los ingresos y los gastos que realmente, que realmente tiene la empresa son mayores los gastos que los ingresos, pero él, iba gastando de ese dinero que había recibido de otras fuentes diferentes a su empresa. Hasta que el dinero no se acabó, él vivía en ese mundo ideal eh, y no se daba cuenta que los ingresos eran eh, menores que los gastos. Y esto le llevó a una situación en la que había que hacer cosas eh, bastante graves, eh, como era despedir gente de su empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que eran evidentemente muy lamentables. esta persona se atacaba a sí mismo porque su realidad, su realidad cotidiana, diaria en ese momento, era no coincidía, estaba muy lejos de su realidad ideal, de aquello que él, desde su estructura narcisista, él creía que era. Él creía que era. Por tanto, eso le llevaba a un ataque muy fuerte contra sí mismo esta persona no había sido investida en sus primeros años de amor y de deseo. Qué importante es ser investido o investida de amor y de deseo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona, eh, eh, su, primer, su primer ambiente, es decir, la familia, no le ha dado ese amor que necesita, que ha nacido fruto de un gran deseo de esos padres, de esos progenitores, que ha sido investido de valor, de amor, de valor, de deseo, todo eso crea en la persona una especie de imagen, una imagen buena de sí mismo, de sí mismo, una imagen realista, una imagen sensata, sobre todo cuando unida a estas dos cosas, al amor y al deseo, está el respeto. ¿Y qué quiere decir el respeto? que no, no solo se trata de amor y de deseo. Respeto quiere decir que la persona tiene que ser investida no como un puro objeto de amor de los padres, sino como un sujeto desde el primer momento. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una persona diferente, aunque sea hijo de esos padres, y se tiene que respetar esa diferencia y se tiene que tener en cuenta a la hora de la relación. Esto hace estas tres cosas el deseo, el amor, el respeto, hace que esa persona se constituya, se organice, organice su interior y su personalidad de una forma, eh, digamos, clara, eh, favorable, eh, fuerte, bien organizada, bien organizada. Y esto luego, evidentemente, puede afrontar la vida de una forma, de una forma buena. A este, este señor no había tenido suerte en eso, y por tanto, para compensar todo ese desamor, toda esa falta de deseo, toda esa falta de respeto, para compensar todo eso había construido una especie de idea de sí mismo megalomaníaca, delirante, omnipotente. Y él, en su fantasía y en sus ideales narcisistas megalomaníacos, se veía muy bien, se veía un gran, digamos en este caso, un gran empresario, un empresario muy fuerte, muy bueno, muy, muy, muy, muy, muy potente. Pero luego, en la realidad, todo eso era una construcción que no resistía los avatares, la fuerza de la vida. Y esto fue lo que pasó. Y fruto de todo esto, como les he dicho, había un ataque enorme contra sí mismo. Eh, es como Miren ustedes, imagínense ustedes un barco que va navegando por, por el mar, por el océano, y hay una gran tormenta, hay una gran tormenta, y el capitán del barco, si es un buen capitán, sabe qué hacer, sabe qué dirección tomar, sabe lo que hay que hacer en esos momentos de tormenta, tiene las cosas claras, es un hombre, es un hombre realista, que se ha formado bien, que tiene grandes conocimientos de navegación y sabe lo que tiene que hacer en momentos difíciles. Eh, eh, si ese capitán no tuviera esa formación, no tuviera ese realismo, difícilmente podría salir de esa, de esa tormenta, de esa situación difícil. En este caso, este señor no puede ponerse a pensar, no puede ponerse a reflexionar, no puede realmente en esa tormenta decir, bueno, un poco de calma, un poco de paciencia, voy a pensar a ver qué está ocurriendo, voy a ver qué soluciones tengo, voy a ver lo que tengo que hacer. Es decir, su capacidad de pensar queda arrasada por, esa, por ese ataque narcisista, por esa rabia que tiene contra sí mismo. Y, y entonces eso no le deja pensar, al contrario, se hunde cada vez un poco más en esa rabia y en ese ataque a sí mismo y eso no permite que su yo pueda elaborar, analizar, pensar, decidir, actuar. Y esto hace muy difícil que una persona salga de... ¿Qué les quiero decir con esto? Que ante una situación de emergencia, ante una situación de fracaso, que nos puede ocurrir a todos, porque la vida tiene cosas imprevisibles, incluso para las personas que pueden estar muy preparadas, porque hay situaciones de todas clases. En esas situaciones hay que tomarse un respiro. Sí, aunque haya mucha tormenta, ese capitán que va en el barco, aunque sea durante unos segundos, tiene que pensar, ¿qué hago aquí en esta tormenta? Pero tiene que pensar. No basta con agitarse, ir de un lado del barco a otro, corriendo para acá, gritando. No, más bien tiene que pararse a pensar. Y durante, aunque sea dos minutos, tiene que decir, a ver, en un caso así, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto es lo que hay que hacer. Y saber dar órdenes y decir a cada uno lo que tiene que hacer para mantener ese rumbo del barco y que el barco no se vaya a pique. Pues en este caso hace falta lo mismo. Yo les digo a ustedes que cuando se encuentren en la vida esta situación, que pueden ser pequeñas situaciones, situaciones cotidianas, de pequeños fracasos, de pequeños empujones de la vida, que ustedes procuren, por lo menos que procuren, ponerse a pensar, calmarse, detenerse. Y cuando digo detenerse, a veces incluso digo detenerse físicamente, pararse a pensar, sentarse y decir, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Incluso a veces coger un papel y escribir lo que está pasando, cuáles son las causas, qué cosas se pueden hacer, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que pasaba a este señor. Em, como digo, esto no es cosa... Se lo cuento a ustedes porque esto es muy frecuente. Es muy frecuente. Imagínense una persona que está estudiando y fracasa y se desespera y cree que ya acabó todo, pero que no es capaz de ponerse a pensar. Hace falta también un ambiente, un clima, amigos, familia, que le ayuden a uno a hacer esto y a no desesperarse. Bueno, pues nada más. Eh, quiero hacer hoy, quiero que sean hoy los vídeos cortos. Bueno, gracias a todos ustedes, como he dicho, feliz Navidad y feliz año.